VTuber 一問一答自己紹介それじゃあ行くよせーのお名前は T さんちのデニオ呼び方はデニあなたは何系 VTuber? おっさん犬 VTuber 誕生日は11月14日年齢は中年性別はオス身長は70センチくらい出身はフランスチャームポイントは白目で寝るとこ突然ですがモノマネどうぞだが断る 近所の公園 YouTube どうも終わりの挨拶それではまた推しマークは赤ちょうちんと犬配信タグはデニーやファンアートはまだないですファンネームは考えます好きな色はゴールド好きなことは飯食ってゴロゴロ得意なことはチンスリここで一言愛の告白好きな食べ物はジャーキー好きな飲み物はワンカップ好きな漫画は珍遊記好きなアニメはボーボボ ゲームはジャンタマ好きな音楽は沖縄系苦手なことは規則正しい生活尊敬するのは全裸監督叶えたい夢は登録者1万人最後にみんなに一言どうぞ最後までお付き合いありがとうよかったら他の動画も見てみてねそれではまた